àdduna lépp lu metti lu neex lay mujjee waaye lu nar a neex du gaaw suñu borom bind na lépp fii ku fi mun yàlla la mun loo ku am yàlla la jox ndax yaakaar nañ ci nit bu mu yaakaar boppam te tekkiwul